vacina tá mesmo. Guara, guara, guara. Esto no es vecina, Vivian. Sim. Nunca vai achar eco. Sim, mira que bom colega não tá comentando com você. E tá não tá está tanto rio do mundo, não tá mesmo como está sendo aí atrás. Tá? Reia, bota corda, me está avisado, está não cunhá, que vem na mesa, sabe? que não alastra, bom não berlinche, rico, olha. Sim. A minha amiga, colega, você não tá? Ai, assim não tá parte, Você me avisado, e não tá mais fácil, mas tem nada. Ai, comi, papai, e costa mas mane machane ante do kamina nasa bombom hmm. ta kenta mante mi kasaba tele le pide ki no parto no ora ku glen abe como se fut ku vive den cambros condi e ti masha costa ti io e ba mamma cale e eh, no ba ti si contane si case su Alô, boa tarde. Alô? Alô? quando abre a boca para abrir o telefone, tá ring toda E Pompa. Cancela. Alô? Entendemos coisa aqui, não? Se não tem nada assim como humano, não? Entendemos atrás, mas né? Natural. E sun cuba pensa que tá com o telefone na e se mandar me mostrar em papia. O que é, Ah, Pastor, é coisa, eu vejo só que que bolê começar a trobe, é coisa que de mim fada glen. Ele tá yama que não, ora não ganha. Com nota sumbu nada que, é pé telefone, nada será na boca, ou nada será telefone dele sorria. Até coisa que de mim fada. Dove che poco pensavo? Amina me ste? Anto si ta amina te me ste? Nada bina stai papo. Anto si ta robesta yama nada me sta sorry. Nito. Non ti andava sali? Non ti andava Hey, I'm talking to you. Go to the Ah, say, see the babu. And the black no cover. Não, no, no, não, no, no. You no cover. Que motivo tinha para começar a me depois quando um bobolite? Se a não está consciente, não, com pesta é mundo que está a vendia. Com tanto maleza na incurável, a mim sim. Oh? A mulher está compreendendo. Está compreendendo, né? A mim não me está fada, fada de cada vez tendo essa aqui, essa aí é de bobolite. Até você aqui que eu te costi mais fafelo, com tu rene te me <laughs> para chombão. Hã? Tá agora, hora comentei para sentar, papi, a Harry mim, Você quer que coisa tá leite? É mesma história, droga. Hã? Não pode, eu me sabe coisa para mim. É porque aqui não não me dá. Então com quem? Você decide cedo não fiz, tá? Agora, me entrastando, você sigue esse corpo para mim, bisa. Anda sigue assim. Então você que marido, com dia para dia, não, você virando uma sem vergonha, uma sem é full. Então, um coço que tá me sabe, Glenn. É é porco xuxo que bota correr para para babau com ele, não? Me tá sim daqui dentro guardei, bate, né? Você está quem? Quer que tu cosco boas, daqui ela escondi para sempre. Você não linche, me diga ali sabe se um dia vou vir me trumir, vou pedir de sumo de contar outro posto, não? Que que botasse? Quem bota tu mana mal? A mim bota considerar como um grego, ou não, que bem próprio chão não sou outro. Bota querer que esse sumo também contar melhor morso, não que vou pedir aí. Vai seguir para mais atrás. Siga batendo tudo qual que me contava. Daí é quando ia comentar carga não, mas enfim. você vai daqui me dá cabeça, sabe? Dovete con burda a vota? Antomita bolbe pisa buglan. E amante di voi no? Mira pe en stap un pilla aqui dentro, entende? Bonita, você mas agora comigo me digo ia. Ah, Vou por pisa me taquenas que vai para minha amante. Estranho. Mas estranho. Compa tanto aí começar a conhecer outro, já para mirar seu nome e sua aparência acaba. Ah? Anto a voi che mi da è verdad, pa che turbia e tabi mi interessa buscucci, pa mi, anche che pretexto ma se sa come ti gusta. não 그렇지? 너무 쌉니다, Vivian 먹으면. Pobrecito Vivian. Pobrecito Vivian. Ei, mira que no tiene duele, no de mueco, sabão bom que tu compra, que saia da mama, tem, né? Tem que, tem que, não chama. Vai, bota, bota. Ei, ele com medo de uma letra da cana, tá, é nova de outra, não. Diz pra sua, nunca pensa ser de cor. Yeah. Gente, uau, foi pro meu nosso caso, não. E nós, será que consigo viver aqui como minha melhor amiga, vizinha e humana? Glenn, montanha, como eu digo, pone, consegue, vamos caçar? Hã? Está turbiado também, que é mesmo história idiota. Quem que sei que é mesmo? Quem que é, é mesmo? Não, nem para compreender, não? Mas só esse é porque para me compreender. Temos coisa aqui, Glenn. Foi hora com essa, não? Com seu milhão amigo, vizinha, romã, a casa, é necessário que tua coisa cambia, tá? A hora aqui, não, que vou casar, tu gosta um limite, Glenn. Não, não estava nem antes mais. Que interesse tem que tá botando suco de roupa para ir para babar o boneco, essa coisa? Enti suambar, esse não tá cai boi abo glen. Eu tô buscando ainda o pes inocente. Tá duele. Duele? Cristo tá com abo tá tendo duele de mué porco xuxa que bradou de bide ele. E bradou de bide, des não de mim que tá buto coisa que tem. Na nada nós vida mané toma já tá vai para mim papai do nome. Bom bom bem bem. Não tô me explicando, me tem sabe linte, abriu o ele tá abre não cabe nós foi outro. Por bom que tende. Yeah. Você que tá fazendo gente? Lego mais coisa. Então vai buscar vivem, agora aqui, não? Trazer aqui, eu vou explicar detalhadamente o que, que eu vou estar pensando. Entender uma coisa que Deus vai se livrar, entendeu? Guarda como me sabe, porque não estou podendo um piá aqui dentro. Aqui está casa de minha mãe, com sempre dentro da sala aqui dentro. Sim. Ok? Sim, bobo boca está grande, de mamãe. Não, mas você me deve buscar, trazer aqui. Não, vou trazer não é aqui não. Bom, casa de mamãe, vou ter razão. Casa de mamãe, não, que vou estar um dedo e eu não manter a casa aqui. Castigo mama ku tami te sugu te trainga tu cosa ki oh. ding. Castigo mama ku puta pone un um chi cumbra ni un koi come ni un koi bebe ki ding. Pero si me trae cumbra kiwi, com carco, com isso aqui donder mas pa abo com come ku muere não? Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, aqui. Ei, não, não, não, não, Para não, não, vou explicar. Um não não, não, não, não, não, não, não, não, não, não não, não, não, não, não, não, e siamo danki Deus, ela que vai para outro caminho mas o investimento da querer ela cria uma situação não família tá competência tem família quem tá bem trabalho meu vestir bom tá eu sim tá traindo sim egoísta que eu disse mas isso só até se por ela vita livre, awe mas o único cliente não faz mini e está sendo tudo possível para o meu cliente então então me dê flores para ele não é muito bom 무척 봉가 베이는 거 나가 얘네고 말만 바가 베이다 얘나 ei, ei, eu vou falar vou vou vou preocupar com esse né? porque eu tenho tipo de é egoísta. Egoísta na tá. Bobo, é coisa egoísta, egoísta é tá bobo. Agora que estou é foi me, ah, tu quer como era como comigo, eu sou bem, como comigo, eu sou já que foi com perto. Bota bota bota, vai como comigo, vai bota tri. Tri. Ah, vou falar né? de aqui, que né? eu tenho que morrer com três, não, não morri mais tempo. Ai, ai. Norim. Abre. Has visto lo que cayó? Ai. Pagam, pagam. Pagam. E bem aqui se bem pagam mesmo. Caca, pavo, vai ter dali. Ai. se vai direto, direto nas casas. E compara sua casa em inglês? Não completamente, moça. Então, fica de parte, boa. Parte arriba e tipo cava ainda. Ah! Pero mate, dun kas basa grande tinta tra na na na madi kita madi kita ma fini ba na. Olha, ando do mestre o e cas. Me tá pensando, me tá me rupa Kiko. Su câmara principal está mais grande como sala como comedor fundo. Tá, Eu Quando comprando. A mim também tão cozinha na noite. Caminho dela trai garagem na bacana onde é auto né, a mim também se pôr as pares sempre assim outro posto. Yes. Oh. Oh, uai. A uva O é tá querida tá, é entrada e é isso é um beti. Essa é drogaria aí. Vou ter que recolher, vou ter que recolher. A minha mãe também pensa que vou ter que incêndio, droga, intervenir, que é No rim, que dá com uma boca e o baile que me la mea la ceva. Dicon, dicon. O să dicon, mi-te pensando, dicon, eu oră chi para aqui, não? Asta mă pasă de mama. E casa de de palo, agora tocar assim, assim. Sim, palo. É é é curado tá de Guaia, guaia, e aí eu já fiz mesmo. Agora vamos lá com a baixa casa para o livre terreno, lanta curado, bloque, a casa também nasceu de bloque, ferro branco, põe sua ventana ah, na machadinha de dinheiro. Não, então come sa mi kusumi pita redu, mi boganya, mi kwa tutti. Awel, ora oh, mi taba mi takeda wa rondo de castes e curva de castes ne kita turna erco olli. A vuote se mi tabi no? A vuote che na pone erco de maio? E se ci mi sa ora mi pone lo trova. No, se si può pone erco de maio, si ora mi vai a, mi taba vai poi viento. Però però guarda, mi taba quelli di casa di mamma, no? Però e mamma ti vuoi mamma le poco di? No, no, no, ora sì, tenero verso mi era mi show. Sim, Of tá. maneira a é me compreender, e mama a baia o aqui que o doctor não pode ver. Sim, ah. sim. Mas o last, sim, mama baia, você tá mal, não. Mas o last, mama, que mami, não. Uh, tamanho diabo, Satanás em vivo, mamira. Satanás? Sim. Não, a mim não pensa nada com Satanás, porque nunca me mira personagem. Ai, olha. Você sabe como me assim, né? Você tá castiga-te. Castigo-te como? Utena ni último mo ita aqui o weso de nen santana pa kana se foi broco né. Esse é da da da da muito, da da muito. Vou da pega. Ó. Vai. Uh, olha, mas tu sempre sempre da pega para mim ganha. E você quanto força passa para mim último tempo naqui? You ai acidente mo de desgraça. Tata a caipa estéreo, vem valer olhar caipa gumpia. Então último aqui Frei Alinca e não Mue, Yambarica do Nang Estado. E eh, coi assim? Neta coi castiga com neta. Dá muito coisa com ela. Ai, não, Deus solene. Uh! Ai, essa aqui tá bonita. Dai, dai, dai. Nós tá sempre para descer de todos os clientes, né? É, porque, é, porque no momento que eu compro isso, né? Sim, sim, cada um tá próximo ao cliente. E eu frogo a tua tarjeta de nós aqui, né? Tarjeta de banho, chance, não? passeca nostra nossa serve tudo, io tentavo ti concluso, lui Guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, momento, um momento. Quando quero mandar bem botar que tarjeta tá não de Heaven Star Studio. Bem de Hollywood Fashion, bem no é meu cliente na Bogart. É no por. É assim bem bem, quando quero também assim no gosto de mim no gosto. Imagina um amigo botou dois também na panga, oh, ó, porque bem bem conseguira balhar. Bom, amigo panga mesmo bem bem. Yes. Ai não, não por, não por. Esse não é por. Bota tipo aqui para nós, assim aí, bota aqui para nós. Ah, me tá me declarar pago. Sim, me tá me tá bota aqui. No, nada más. Nada, nada más. Entonces, senhor se voló a Arabia, ¿sí? Mi no Arabia, mi no Arabia. Tu manera que te pide mi disculpa por que eso fue. Vota disculpa, pero me te quedas, me te quedas con contacto, me te llamaba. Ok. ¿Vos? ¿Vos te atiendes, Timmy? Vos, señor Oali. Ay, ah, yo. Ok. ¿Vos? Pasa un día, Jonás. Sí, yo otro mes. Sí, yo, Não, olha, olha, vamos assistir. Vamos assistir. Não, como, como sabe? Vamos ver se não gostei, não gostei, se eu pôr. Guto. Takay pasama ko ba ito madali löfi bossin eh? Takay pasama mo ka ka na kayo ba je? Any people are any chambong, any abusadore na. Takay mo da referi na je yu? Chal no ke ma. Chal? Ah, si eu não da mo da drechi pa. Pasadi tá Ta prome biya kita pone su ten attitude voi parler e eh, eh, la la Taqui, taqui pati homem que Si. Wami ke meno, wagu, vidira sondu nami. Bom. Fora vonya buku opiom bu bom pali. Na papia, kiko nanga hasiko aí é É coisa, coisa não, na Maria de coisa. Yes, das da minha nabo, sempre, sempre razão em nada. Mas da opa, tipo de homem, né? Nada sabe Meia-noche aqui, meia-meia, tá trem para assim, escura não bota, e ela deu um pouco amigo para conta aqui que nasce que mulher à noite. Agora para aqui que tu recém? Para demonstrar na machismo. Ah, ouve bem, não? É que eu coordinando, digo viradura, não tá viradura, você ensina na conta a mim. Logo de passou, pra passar, passar uma PC, eh, eh, meteu um amigo que eu casar com um motivo, uma já bonita. Uma mira é amigo e se ainda dona é casar, nem atenção, amor, nem nada. Um picar? É da para na cara, nunca. A ah, homem é que ora com é amigo da tá na casa, né mas passa de lá, não cai. Uma mira, um gás macho, é suspeitoso, passa bem para dentro. Do amigo da tá tempo para mim, amigo não me dê, ah, é, é, né? me dá água, minha senhora. Como, né? Para mim, vai, para mim, mira, dentro da passa. Loro mă întrebă, mă întrebă că de la lugar para mim surpresa, mă um un chinhamento. Chinhamento? O que tipo de que tipo de quinhá? O sada dois tipos de. Hum. Um de dolor, um de doce. Então, mas é um duche. Eu também com a mentira fede. Ah, pera, esse é, ah, é um como atender 50 grita. Eh? Eh? nata kana yuda kana ta ariwa so tata dal adal agosto. que ser um filho, vou tata dal livre, vou tata dal livre, mas é vou tata. Aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui. Que coisa aqui? Ah, você vinha aqui me digo, bom, bini, bini, bini, bini, bini, bini. Sim, mas Ei, que como ela gasta aqui dentro tava assim a me viste, que significa? A mim? Gomes! Que filho não tá vendo nada. Não, não, não, não tem papel de coisa aqui dentro. Não tem papel de coisa aqui dentro. Ok? Assim, pode que dia você ia me vestir, você me consegue. Não, não, não. Não, não não não não não não não Aqui não me não não não Aqui não a não pode ligar, não não Ok, não não não não não não não nada de coisa não não Ele é com a tenda, vai me não eu não ser o não não É assim, a não não não não não com outro mais. Você sabe como? E confirme. Passou para mim, meu porco, moé, porco. Ah. Mas não vai me ajudar, moé, aqui dentro. Então, me dá conta de três, não me dá conta de Um. Quando sair esses dois, esse cabo pode me dar e vão Me dá na um, Nori. Viva, Nori. Sim, sim, tem, tem, tem. Ok. Dois. fica Wakibisabi kumpipi kasadi arsiki tameta tofu kumariku. Tira aqui, tova, tá tova na área, tem. Tova é bom de atraindo. Tova, mira. vamos lá, que cansando. Parece que tá caindo. Gente, eu vou atender. É só dar não? Ai, não, você... Pero bota, bota, bota quieto, você é digo. Não, não, não, eu cocho, choco. Si linci mi sembra strano, ma non è serio, che pensavo? Se ma nota sei, dá tá ah, me sta contente. Si linci, da fei a iera, si, da fei era una bimbea, ma tá per cara da me sera, a me di iaco, ma passavo per bacaia, come tu sei assim, na pisana, nada, nada, nada. Linci me sembra daquele cubo. A ver, para me ser sincero, como são dois, hum. é confiança, comida tem. Demos um bolsão, não tem mais. De compa, aqui, o é que passa? Isso Queriendo, o tu amiga y colega no sama da tapa, año acaba a poner como vos mi problema não. Tudo que estaba pasando de mi vida privada. Hasta ahí a gacina que quizás desesperación buscando consuelo a ponerme cuando vos você todo lo que a pasar entre a mi problema. A vos me pista, ¿no? Ya vos nan alumida acaba con mayor y que estamos dos meses sanga consolando. Sí, sí. Sin embargo, en el mes un rosea, Sawara. Agora, como não estava da TI, você assinta netamente. É mesmo um capsular aqui. Guarda, agora comigo. Não estava da TI, então você assinta junto com outra pessoa. Papia, Harry, esse church de mim. Põe com outro, ele que estava aqui dentro, atender. tutto turlo che ba sang apa pia bin kontami ibi sabi ko sorti kolebra mi dinda ba ta tende ko ne na na lici kolebra no ok eh. a ver baby se es un bien bisabo e che tingula ga redu redu da lo che bos nantas ai oh. ci sta sicuro nas mo ne niu ka ba to ka par ne redu to ora se che io di se se come che bene ai non come che bene nada lici ta pa se va atrás de due assassini ei eh, tenemos cosa aqui Teniamo tenemos cosa qui. Come é que é que toma parte de redu se ka pasan Esse é um hecho. não tem que discutir, Ibaje. Pero para mim guarda vos não Para mim esse certo e área de você não sei jamais, bom? Ai, gente, a ver, bem, me sei, sou um homem, sabe? Eu tenho um papi, é verdade. Eu tenho um papi, é verdade, sim. Tá tudo verdade, mundo, ele é papi, bom? Ai, com caraca, vou passar, bota aí, bota tem. Daqui, Jona, Jé, uma essa que você andou, essa bombom tá quem anda amante de Glenn, me casar. Que? Eu com razão, você não me está defendendo. Ei, entendemos, coisa que leite! mi sa bombonchiko meeting ko dia sa dia Allah gitu si, oke okay, natural. abang nopi kerja dia awor minum nopi basta basta basta basta basta basta! ma ma devi magari un numero sono gridi gridi gridi vedendo così lì qua qua non, non so fare bene però non so fare poche mene no adesso pa che maniera otro vali pa che maniera otro guarda yen cosma se le vendi sami yen cosco en verdad te llega eso sucede Ha? Puta, non stressakin so san do obi sami como é ko sa. Ai no. Eu copio mesmo né, gostar de se mesmo, meu. Eu copio gostar da cena de vinho, porque me vida muito mata drive que pegue romo que deu. Bueno. A ver, Guto, assim um favor. Não rabe comigo, pero vai. Vai, veja que tem, OK? Aí, me dá vai. Me dá vai com cuidado. Давай позор, а где ты гумили? Он гозе ми да ви завозна. И аз шунду, di quante pippi cadrete chi deve mi donera mi dina awe ai nyoba começar inca tudo no am am de fábrica quando tá era me caraca e o bebê inca tudo é dei tá problema não vou jogar meu que ela aqui dentro Miteșari voi voi palo caminho din pogomber, bebedo, papiado, dentro de um cantor e cantorii redașele. Pesar! gidem ilgilendi ve silahı Ne oldu? Tamam. Aday abi. Eray. Siyasiyon. Nando. Ayna linçin నాకు kapsalamaya. Nambay ko yun ko naman nambay show ay nando. Sira nando trechando pa nambay. Ay siyam nando. Nada aí, show da vai virar Sim, não? Mas de primeiro tem show. Já, já. Bom, bom, bom, bom. Olha o gosto. Pero na maneira como mira nanda preparar me de quadra cha de nandro, so nam viendo no bo. Quadra não vai lá E me encontrava onde bonde nanda puto. Não, vou contar pro am. Contando? Não, não entende pidei Ah, mas o problema da tinha é que não é mira o linchi está com ele não passou. Na laga linchi sai Vai papi arriba linchi, com linchi sua cena, vida privada antota tiende idengu konose linti kaba yebi se linti bokomande anto linti tira sondi zundra na seguro seguro seguro seguro so nata pape mucho riba koi linti eden bisa linti meno si si bisa orete si no ya ya ekota ekota ariwa wome Como que me arriba a mim? Wen abo bosi nan pa kou linchi an to gole gole linka ye. Chou da sen to nan papye. E men tabo, dat manye ma komprende mi ta ide, ma komprende kwente abo te, te kumpre lumi tu kou sate batata bai komprende kambo. Essa que tá mudou da Nandi, você comeu medusa, te botada de câmbio com as tritas da missa, onde e botada da Bíblia, missa um cosne. Como mandei, a tua eco coi, não tá assim, olha com o norinha coisa. Me dá querer sim, segura, só. Não, pô, não, pô, não, pô. Então eu sabo glan que tá bom é coisa é cápsula né. Mas nem vem cá tá para coisa. Nem vem cá. Tá tá danha bom é é bem cá Ok. Sim, sim, sim, sì, un, un, un bom, un po'. Claire, uh-huh. adesso io un pregunto. La non vi sono comparazione, ma tingusto che entre linci boga sa ando uboba sai quai non do da la outro cai quai non do da la cai sempre por pergunta anda strano ah ai no ai no ninguém lá outro cai Não, de nada para cai te para quando lá outro cai plan se botinho escolhe entre bogaza atoku boba sai kwa wadalaga kudu wa wa compreende bono compreende que como te explicava então a ah, mim não faz esse tipo de conai a mim é, é, é situação como tem que é. escolher se você escolhe kudu bono tá compreende que não basta ah, compreende bono tá compreende que como explicava Vamos lá, Guiné. A mim não tá esse tipo de conai para mim, a mim situação para mim tem que escolher nem nada, Guto. Ok. Ok. <laughs> Por fim, vou compreender. Então, Quadrado aqui, manhã, ventai, boca. Segundo foi, lixo na calle. Ele. Sim, sim, sim, sim. Vitória, a Guto, vou passar um favor. a vai, abre para ninja, já. Preparar-se para o snap, vai, show. Bom? Para bom, vou dar do nada. Guto, vou vai, vai, abre para ninja, já. Preparar-se para o snap, vai, show. Vitória, vai, vai, Guto, vai, assim, um favor. Vai, vai, abre para ninja, já. Se o snap, vai, show. Mas não está aí, Vitória. Sim, pessoal, me dá uma salva, mas agora, vou tocar para quieto. Para bom, sim, me dá uma salva. Budu na linči potret, kakaj pojde. Budu, a sem govor, bo baj, kos pa linči, baj. Ok, mi te baj, robotam be, a v noči ti je šel baj, je šel voda, a so v noči ti in ko, baj. Aj. dia, bom menina, tremendo show de Hollywood Hair Fashion, combinação com Heaven Hair Studio. Ah, ah, a vez dia que o turista estava à espera, mas a vez dia que você me apresenta é show de cabelo, com tanto amor para papia de também você me apresenta modelo e cabelo ultramoderno. De show, nós show variar, com apresentação de diferentes tipos de peinado, de cabelo de Heaven Hair Studio e também Hollywood Hair Fashion. E também vai ter um tremendo one-man show com o cômico número um dentro do barrio, que está a ah, gusto! Miguel a aguarda mucho más, pues es hora que llega cuando se presenta el modelo de Heaven Hair Studio. Miguel, por favor, un paso adelante, por favor? ¡Wow! Até mucha aquí! ¡Bonita! Un cabello es el estilo de Beyoncé. si.